京都に行きまっちょ演奏会ですおはようございますちょっとね朝寝起きでまだむくんでます髪をちょっと固める作業いきますちょっとね1年前よりもちょっと上半身が成長したようでちょっと腕が <laughs> パンパンですいい感じかなこれをちょっとねまくって演奏していきたいなと思うんですけどまだ朝のね8時とかで演奏会は4時とかなんで今日ちょっと一日この格好で おりますおはようございますホールの裏に着きましたので今から早速向かいたいなと思います筋肉本日は楽屋の過ごし方について撮っていきたいなと思いまっちょピアノがありますこのピアノをどうやって使ったりとかあとはまあ普通に多分がっつり練習したりとか今さっきまでしたんですけどもそれ以外の時間何をしてるかについてちょっと投稿していきたいなと思いますまずは身だしなみチェック しっかりとズボンを上げ、足長効果を狙います。舞台に立った時に少しでも足が長いように、胴長短足に見えないようにするためにしっかりとズボンを上げましょう。するとスタイリッシュでかっこいい様子になります。皆さん、しっかりとしましょう。靴大学生の頃からおなじみの茶色のやつ ベルト大学生の頃からおなじみの茶色、えー、ネクタイ大学生のおなじみのブルー、えー、ベストブルーズボンブルー大学生の時と同じような服ですネクタイピンを見せてあげよう鍵盤ですもしももしもピアノがなくなった時はこれで演奏しますソファミレドレスドレミドレミファニーわざみわさらそうだってねやります嘘です楽屋の過ごし方をちょっと紹介していくんですけどドリンクもちろんプロテイン飲みますシャカシャカシャカシャカ やってカーってやりますねちょっと休憩です今で何もしたくない時はちょっと一旦リセットします心をリセット来てくれたお客さんのこともしっかり考えるんですがそれを一旦すべてリセットします一旦ピアノのことだけを集中し寝かけてましたすいませんすいませんコーヒーを飲みますでみんなにサインをあげた時のイメージ練習をちょっとしますおはようございます マッチョなピアニストのフォルテです皆さん本日はお越しいただきありがとうございました。私、最も遠いとこから来ましたっていう方、お願いします、教師を。誰かいますかはいはいはい。なになにコソボコソボから来られたんですかみたいなね。 ことができたらいいなとは思ってるんですけど、まあこういう感じの、そのネタの練習をしたりとか、生麦、生米、生卵、あ、え、い、お、う、お、か、こ、く、こ、けこ、けこ、こ、け、こ。えー、それ以外にはピアノももちろん練習します。えー、その様子はこちらです。 あ、そうです。おはようございます。めっちゃ見てます。ありがとうございます。めっちゃ見ます。そうですよ。今日ゲストで呼ばれてて。いや、マジっすか。いや、めっちゃ嬉しい。あ、めっちゃ嬉しい。後で写真とか。服着て紹介でこのランニングしましょうか。 くだよければぜひ Thank you. 多分ピアノの練習姿も見てもらえたんじゃないかなと思いまっちょ。ポルテはいつも楽屋、まあピアノがある部屋だったりない部屋だったりって多分あると思うんですけども、えピアノがある部屋だったらピアノを弾いてちょっと休憩して、あんまり弾きすぎないようにします。理由としてはやっぱり疲れるんです。いくらマッチョといえども手が疲れる。さすがに、超絶技巧の10の1とか、10の4とか、ラ・カンパネラとかばっかり弾いてると疲れるんです。現に今、フォルテ、 1本目の演奏、発表会のゲストと呼ばれてて、そのゲストの演奏をちょっとね、さっきしてきて、10の1とラーカンパネラとノクターンを弾いてきました。えー、ちょっと疲れてます。それでは、発表会のゲスト、行ってきまっちょ。シ だからちょっと一旦気持ちをリセットして で、そこでね、これからのミニコンサートの本番に向けていきたいなと思います。皆さん、楽屋で過ごされる時は、多分こうやってリラックスして過ごした方がいいと思います。理由としては、どうしても本番、人の前に立つと必ず人は上がります。テンポも速くなります。少しずつ前に前に行こうとしてしまいます。もちろんいいことなんですが、あまりにも前に行きすぎると暴走機関車になりかねません。お気をつけましょう。てなわけで、フォルテ君はいつも楽屋ではゆっくり過ごしてます。 何も考えずに Twitter の確認をしたり、えー、YouTube の確認をしたりインスタの投稿とかまあねいろいろやれる宣伝とかをね SNS をやっておりますあとメールの返信とかそんな感じで楽屋では普段通りいつも通り過ごすように行っております皆さんここまで見てくれてありがとうございまっちょ本当に本当にありがとうございまっちょ少し緊張してると思うので多分テンションが高くて結構早く喋ってると思うんですけども皆さん ここまで見ていただきありがとうございまっちいつもとはちょっと違うね、本番前の、えフォルテでした。それでは、ごきげんよう。